بعمر 32 سنه تزوجت وليلى اجت بعمر 33 سنه وكانت نقطه مهمه جدا بحياتي لانه اول ما شفتها على الحياه كل إشي بعمري تغير صارت حياتي يعني انه تغير من انه خالد بده يعيش يوم بيوم الى انه كيف بدي اعيشها كيف بدي ادير بالي عليها ايش وايش الاكزامبل ذات اي نيد تو سيت فور هير فكل إشي صار يشتغل عشان ليلى ليلى ليلى ليلى لفتره طويله جدا فصرت احكي طيب آه، الاولاد لما يكبروا يدخلوا المدرسه آه، اذا ابوهم عنده بس توجيهي آه، ايش يعني ايش ال challenge شو التحدي تبعهم حيجيبوا توجيهي ويحكوا خلص احنا نفس ابونا او مثلا يمكن هالسنتين community college او يمكن اربع سنين بس انا بدي لا انا بدي ارفع ال benchmark لهم يكون تحدي اكبر فبدي اياهم يكونوا احسن من اهلهم كيف احنا كنا تعليميا جبنا اعلى من اهلنا نفس الشيء انا بدي ارفع ال benchmark هذا لهم آه، آه، يعني اكبر قدر ممكن فدورنا على جامعه لقيت جامعه for adult studies اللي هي كل اللي بيحضروها بكونوا بيشتغلوا من 9 لل 5 فبتبدا الكلاسات تبعتها الساعه 6 لل 9 مره يوم يوم يومين او ثلاثه او اربعه بالاسبوع فحكيت خليني اجرب هال semester آه، وكانت حياتي شوي اهدى من الاول يعني متزوج وعندي اولاد وهيك وكان وقتي شوي متنظم اكثر وكانت عندي آه، ايامها محل موبايل فالحمد لله الواحد حياته احسن من ايام المطاعم تذكر المطاعم المهم آه، بديت اول semester وجبت فيه علامه كامله 4.0 فصعقت حالي اكيد طب انا اوكي ممتاز فساعتها ضليتني ضليتني ضليتني خلصت الاربع سنين ال bachelor degree وخلال ثلاث اسابيع كان في ال master's لازم اسجل فيه بطريقه وكان في علي امتحان واسويه وكذا الحمد لله فنطيت بالموضوع وخلصت برضه الماستر يعني خلال ست سنين بكل الدراسه تبعتي هذه كيف مروا بسرعه هيك ما بتخيل مستحيل وكان يعني هذا اعظم شيء سويته صراحه لإلي ولاولادي يعني ليلى وعمر ونتالي هلا فالحمد لله رب العالمين خلصنا جامعه ب 2007 وقررت اني اطلق امريكا حكيت خلص الحمد لله انا عندي الجنسيه وعندي اولادي وعندي الشهاده تبعتي ما في داعي اني اضلني هناك انيمور لانه كانت الاحوال غير اول امريكا اختلفت عن اول تركت امريكا وسافرت للكويت كنت اثرت